Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Lara. Estamos celebrando los 20 años del TEM eh, en las jornadas en el Casal de Barrio Folky y Torres y estamos muy contentos por estar aquí. La Dailara es vecina del TEM y su hijo Faji también va mucho por el TEM. Entonces disfrutamos mucho de este día y de la celebración de los 20 años, ¿sí o no, Dailara? Gracias. Felicidades de vuestros 20 años. Hola, sóc la Montse i vull felicitar tota la gent de, del TEP que heu fet possible en 20 anys que sigueu un, un projecte educatiu fantàstic al barri. Felicitats i pels 20 anys següents. Bueno, volia felicitar el TEP aquests 20 anys i estic molt, molt content d'estar aquí. Yeah. Hoy os comunico que cumple 20 años el TEP. Así han pasado 20 años largos desde que la asociación de jóvenes comenzó a proliferarse. Ahora son, es una familia entera de unos 100 o 200 de miembros y que está utilizada por toda Cataluña. Claramente. estem començant una era nova. Hem començat a sorgir-nos de les cendres. Moltes felicitats per al teu. Felicitats Ter, pels 20 anys i que en feu molts més. Moltes felicitats, Ter. ¿No tienes un fondo así rollo, rollo parchís, así rollo parchís? así, así. amigos de parchís. Des camp, no? Al volem felicitar al 20 anys, Tep. Felicidades, Tep! Skater que pasa ya 20 años, espero que sean muchos más. Ya son 20 TV, aquí tirando a, a mejor y, hacia adelante. Esperamos 20 más. Yo. <laughs> entrarán por el, <laughs> por el sur de Tarragona y en el a este habrá chubascos. bienvenidos de Don de Yo ella es la Rosa. espera, empezamos otra vez. Porque tengo que presentar primero a la otra, ¿no? Sí, <laughs> si no presento yo. Sí, Femme així. Don John em Yo Eneida, yo soy la Rosa, Som les dues treballadores al TEP actualment. Jo porto 5 anys, vaig començar a mitja jornada a la biblioteca, dinamitzant la biblioteca i fent continguts per Xaxanet i després doncs, ja he continuat amb Puntic i tal. Estic a l'equip de continguts. Jo soc la Rosa, porto 5 mesos i estic a gestió econòmica. I res, hem estat aquí avui, el dia de la jornada, ens ho hem passat bé, hem treballat una miqueta i ara disfrutarem de, del concert. Jo he estat venint samarretes, amb merchandising i l'experiència molt bé, molt divertida. Has vendut molt? No, no gaire. <laughs> no ets bona comerciant? No, la veritat que no, millor els xavals. Sí, no? Fa molt millor. <laughs> doncs ja està. No? Bueno, <laughs> Felicitats, sí. Sí, això. Pels 20 anys. bintang untuk ngalamin operasi karena ke ke makin kecilan dan dari hasil kecilan dan dalam persen kecilan pertama untuk jenis bintang sekali itu akan sulit dan dari langsung lebih market market mudah dapat ke berkreasi permukaan transfer dan tidak mungkin ini sesuatu fakta segini mengalami segini ayudan amb, la educació i amb tota la part que fan que se faci com gent que treballen com, com, com el barri pugui, pugui agrair-ho. Per tant, molta sort i felicitats. Celebra 20 anys, que vol dir 20 anys de compromís a partir d'uns ideals, d'una manera d'entendre l'educació, la comunitat, el compromís social efecte el fet a través de les noves tecnologies. Entenem que precisament eh, el que és eh, els temes socials no es poden fer en l'època doncs, que vivim doncs allò que diem amb una estampa d'un matí. Cal doncs, aprofitar tot el que significa les noves tecnologies per aplicar, per evitar i per fer una societat més justa i solidària. que realitza aquesta feina i ara els resultats veure com ha reagit tot tota una entitat forta que està portant a terme molts projectes arreu del territori i el que és més important, una visió de futur per seguir innovant per no quedar-se més, no per anar més enllà. I això per arribar a més gent i, evidentment, amb l'efecte multiplicador que tenen les noves tecnologies. Per tant, felicitats a d'aquest cas, des del govern de la Generalitat de Catalunya, perquè necessitem gent legal, grande papel, não se passando para o